へ <laughs> え皆さん一行きますか一行きますか説明してた진짜하루종일둘이대화하면서一人っ子い人がいた。 れが花束持ってきたじゃん、はい、 <laughs> そういうみたいなね若い格好がしてね、まあ、細いしその人はねちっちゃなれだけどすよねこういうねややってねすごくね1あきますか P CU っていうのがコンビニだよ CU CU?、うん、CU トゥマラオとかあるじゃないですかそれ CU? あれここから聞いた言葉ですよ明日も会いましょうってあそうはいあそうなんだえ嘘じゃない多分そんなこととりあえずみんな早く行こうぜヤギが多くてバス停まで全然到着できませんこれこれほら日本にもある大きい大きいこれのぐりのぐり これがなんか有名なバナナウユっていうやつバナナ牛乳これいいねうん牛乳嫌いなやついいかもまだこれ知っとくない空気あのさ、初め見た時すっごい広く感じた。 こじんまりとしていいじゃん。お母さんこれスリップしてください。スリップしてください。聞かないの。はい。 <laughs> おなじみのよく動画で見る。可いいじゃん。ここれがいいよ。あここがキモくの家、うん、部屋。二人はここで寝ますよ。うん、何 DK なのけ。これで二 DK じゃない？二と DK 台所キッチンだから二 DK で。あれ これ可愛いこらぐちゃぐちゃこらそうそうそうこれが可愛いこんにちは今度どこにあるのこの可愛いこれなんかキム君が買ってきてくれて、まあ、趣味がいいね可愛いじゃんこれ次トーと上手ですよ그치왜대로만해엄마んがしてくれたのかとあ、아청소는했지아리가또고자이いま거의뭐이즈미네이렇게ありがとうございます さほら光ったりするのうん拭いたら拭いたらパチャパチゃ出てあれがついてるやつじゃないんだワックス、うんうん、ワックスついてるんじゃないおやさんがしてるんじゃないのこれはね拭いていいかもああワックスしてたらダッカをちゃんと取れるからああれ拭いていいよ拭いても大丈夫ことよでしょはいすいませんすいませんあ、お母さん大丈夫です、大丈夫です。やるからにはってこと、ね、あ、大丈夫。あはい、ごすみません。 いりえよ韓国まで送るそれしに来たいいあすみません千と千尋みたいにすみません違う違うあの人のうち来たら綺麗にしてから座ろうかああすみませんすみません綺麗なんだけど学校じゃんいや学校のポット綺麗なんだけど落ち着かないのよ綺麗 <laughs> がいいじゃんねだってもうちょっとこっちやったらここだったら広げられる 아니여기서아무게돼지고돼아이게또오가사또성격상또하고싶으시겠다그치이래야또기우지니까예아니요아니죄송하세요だって何もないからさやりやすいからちょっとロボチョンソキロボチョンソキじゃないこれなんか気持ちよくないっけ <laughs> 気持ちいいです私これ見て今度今度人形見てティッシュ <laughs> お兄ちゃんに似てない似てる <laughs> このポロロあ、あれカブじゃいみたいだよちゃん <laughs> カツラをかぶせたんだよあ、それほらこんら裸足でけるのに、すスリッパ大きやスリッはただ気持ちいいですいいね、いいねいいす えそれなら私シャワーもお願いしますせっかくだからさもう掃除をしてから座るお客さん掃除してたところにキム君の昔の照明がそれベトナムの反射かっこいいじゃんあありがとうねかっこいい爽やか青年みたいなどうしたのこれこれキム君のお母さんが持ってきてくれたあら韓国ではドーリーをこんなに食べますこれこの前のえペペあ パレパレパレペヨン知らないこれこの海苔美味しいのうんあれみたいな海苔じゃないね違ういの美容器ね美容器わかんですうん素材の味綺麗になったこれ自分で作ったんだろうかああ多分バで買ったんじゃないかなと思いますそれ作ったって言った方がいいんじゃない こに入れてたでもほらみたいなお母さんがまあまあまあまあまあまあまあ何そつそんしてくださるの、ありがとう言ってるちゃんとはい常に感謝の気持ちあこれあれだおじゆちイカキムチ美味しいですよう美味しい後味がね <laughs> いや本当食ってよかったですね知ってるよあ小さい時から食べてる小さい時から食べてんのはいはい、はい 壁の色いいなとかさこれもともとこっちは柄がついてるあそうなんだ、うん、こういうのね家みんな好きなのよほらあこんな感じにしたら自分でリフォームしたいのよわかるこれを参考にしてそうそうそうわかるはい煙たきれいにこうすればきれいになるほらこんな感じしてあげる 荷物あげなさいあげなさいはいはいはいや、これ料理してんのか。料理じゃない運動料どんな料理ができますか大丈夫の調理いい ころじゃん、栗ちゃん。うん。住みよい町じゃん。住みよい町。町見てね。二人で住むにはちょうどいいじゃない、うん、お母さんさ、最初さ、あれで見たからものすごくだだっぴろって感じてただから贅沢かと思っとったああ飲む法、うん、にもう使いますみたいなああアホみたいにアホみたいにグーですかこれは、うん、グーありがとうございますだからやっぱり見てみらんとさ実際写真ならわからんねでも高いでしょなんかこんぐらいじゃなく のせっかくぐらいなのに今度だったらこんなんなっていつもないないかな一つ話したらもう10個が大だいぶだいぶ話にな今日もこれがちになってだからこのくらいだよねって外国人背高いからあそっか日本人ぐらい日本人もいっぱ男の人たちも結構背高いじゃんそうですね最近はねなってきたよね、うん、えー、すごいね ころじゃんああ大丈夫いいじゃん帰る、ほら気にしたことなか本当一回も考えたことがないんですあなたたちは素晴らしいやっぱりね、トイレとここきれいにしてるのはすごいいいことだ。無理있んで。もうちょんとする사람은ち은ん람이라고。トイレ掃除를잘하しますか何、キム君がトイレ掃除するよ。あ、オッケだ。きれいにしてるけど、もう全部っときれいになるよ。 <laughs> ここの換気のところがほら、これがすげえ。 このもう本当。来て来て来て来て。はい。ここはこういうこうしてんで、あんたそんなの回さないで、はい、あんたのせいでさ今したら今してんじゃここれでして俺の私が背が届かないからはい出す取れるからなそこしたら、ね、違う違う違うその換気扇の底よあ、ここ。じゃんかじゃんかね、はい、そういうさんまくってくやつだここですけどこらこらこらそうだよ取れるから絶対 誰も見ないところなんです違う違う違う違う空気がこういうのが大事なのああこれはこれが生ゴミ処理機、それとこれを、うん、中に土が入ってる微生物が、うんうん、ちょっと匂いがするでしょ匂いせえあんましない、ちょっと味噌みたいな匂いがするのしてかずんで 日本から来た母に臭いの数ませんでじよかった韓国に来て初めて気持ちがよこれやろうあなんとかちゃんが返しちゃったそうそうそうあが。そうだそうだしんちゃん그리고이나이도너무다뱉다같다게도다메って言ったから이ちゃん。あんたお利口だねこっそりさ食べればよかったと思うチングアイドルこんラジオって、だからちゃんぐとか からラムネとかあとこれ一平ちゃんの水塩とくにゃん一平ちゃんが出たあこれめっちゃめっちゃ2歳ぐらいの時食べるこれつけて食べるもああるじゃん韓国も。もう大規模チョニックだおおアギが好きなやつだったらチャギもチョ揚げっち確かにこれレゴキャンディーでレゴ作れるやつああこれえホッパーメンの ふりかけワンピースカレーだあお風呂ねうんめっちゃ嬉しい気を投げてるありがとうねありがとうみんなあれはないんでしょ何排水口を掃除するやつあ、あるよあのあなたらしいよねえ子供たちがそうそう昔好きだったやつこれ、うん、ヤンキーが、うん、ズジュンサラマンって、うん、あなたらしてんじゃねえよあ、奥の私はもう好きだなこれオムみたいな感じああ、그러네、うん 어? 오징어 냄새가 나는데? 어 근데 약간 매워 오 오징어 같다 응? 오징어인데 두부미타이기도 하고 小さい時遠足遠足に行く絶対買ってるようなうん1 음, 3倍いつもより麺の中にもソースが入ってる정말잘하네오 음, 음, 뭐 <gasps> 맛있는 냄새 진짜 이런 일을 되게 스키네시트 그래 いただきます 네? こ래はキムチです와다이나 아, 김치 너네 다이콘 키치이 맛있는 면 위에 요갓 담은 청국김치 하나 올려서 하으면 소밭이 세니와서 못하지 않네 これ何大根なの一丁大根 もうミニ大根みたいな感じじゃなくて小さいんじゃないっけだってほらこれこの大根あるよっちゅうだからこの葉っぱがいいようなんだようん私はこれを佃煮にするちりめんじゃこと大根の葉っぱはね